tasa saa na na'no noona judío kixana saa ni inina tandukuna ndi'i noo ña'umva'a ñakuchiño ke'ena xi'in shinta jesus tanda ndatondá na ñaka'ninara konina sayi kiviyi ñanakinde'na judío ku kiwi ña ta jesus sanduva'a ra ta yo'o takachina kachina ndita jesus ni ya'a ndoso ra ndayi tyikisachiño ra kiviyi kachina tasa ta Jesús nakutara na na'no yo'o ta nika'ara shina kachira sa ndi'i sa kivi kisachiño yivai Dios ñaka ndi'i sa kivi kisachiñoi kachira tasa na na'no no na judío ni saagana tandee ka'andukuna ka'nina ta Jesús ti xani sinina ndi niki'vira obi kwachi ndeeni xani sinina ndini yando sorantayi xa kiviyi ta inka kuachira kuñakara ndi dios kuyivara ñakuni kachi nyikura shin dios to'on yo'o ka'ña ta jesus ta ta ya dios kumira ndayi tani ka'a ta jesus xina kachira sa ñandi xanda ka'in xindo ndionko ndañi chiño kei shinda yimi, chiyibai Dios, kuta, tata shinda yindai, kei indi ichinyo, tanda sakuti kei ichinyo, nyashini kei yibai, tanyikiba, tata kei yibai, sa kei yi, ta taku sayara, sachi, kibini ini yibai, shinira yi, ta taku sayara, nyakan, sanara yi, kei di no nyaba'a, datayo nyake mira tandisha sana araji ikei nya anak no ka no yo tanda dani inindo konindo nyakei sachi dataji bai dios sana takura nibi nanishii saaji ta taku sayara tashi nyaku takunti no onti nibi naku nakoni kei saa shiin jibai dios ombasaki sananira kuachindañinivi tanda'ayi'i ta taku sa'yara taxirandayi ñakasanani ndi'i bi. chi dios konira ndi ndi'inivi nakasato'ona sa'yara ndatañi ki'va kisato'ona mira tandi'inivi nauxin kasato'o yi'i nayo'o ombasa kisato'ona yiva'i dios ta tati'vi yi'i kixai Nyandi shanda kain shindo dindi nibi na nachikaso otoon kain takandi shana jibai Dios tata tibiji tana oku nibi nandi no otaku taku taku na di bi nyabashi saachi nibi yoo sanda ko baana nyakwana jichi nondi ishana tabiti kwana jichi Dios no takundi noona di bi ñandisha nda kain shindo dinivi nautaaku komi niman dios datayo na nishi'i sayo na yo, tanda kivi viti, tanda kivi vaxi nivi yo'o koniso'o na to'on ñaka'an yi'i ta taku sa'ya dios tandi'i nivi nachikaso'o to'in nduna nivi na kutakundi no, vitin shakisha kivi nyakunti binti inya yo osa i Dios kuta tata kundi no tanti i de nyatashi kuta kunibi kakunya ini Dios tani kibasa ji i ta kusa ya Dios kuta tata kundi no tanti nya nyatashi kuta kunibi kakunya ini Cisa tashi Dios jinta i. Tasa tuku i, tashidion dayin dayi ñakasanani kuachinibi chiyi ikuta takishinora onakandaininto ñaxine so'ondo to'on bi, ni bi na kivi nivi i, ta so nayo'o to in, ta na ta kuna, ta nya nya, no ninduxuna ta nivi i, ta yo o, tashikuna nibi naqueña va tanayo kutakuna shin Dios tatashikuna nibi naqueña va tanayo kona no vinina cacheta Jesús shina don yo caña dasa kunta yo. dita Jesús kumirandayi Dios tanika karashina sa. da yi mi kasana ni kasanani nibi ta shin shi di on ta yi, ku ni kasanani chi ni ki'va nda ta di o shin, sa kasanani nibi ta shin xi'ña nda kasanani kuachina shin nya, xi'in ni mi ku chi ni kuachinivi ta kasanani chi na, ta ta koni dios ta tati'vi yi shai. tanda sa kuitimi tanda kuin xai tasa omba sanda ya ña kai no ni ta juez barato oñanda kuña kai tandisha yo ingata tanda kuin xai tayi ishini dita yo kara ñanda xai tando xativindo na shika chiño nondo kuana no ta juan ta tasakuchunivi tanindakato'onara xai tatayo ndakwira nikara nyanda shai tayi ombaza shine nyoi nibi nyanda kuina shai tasani kain shindo shaata juan chikoni nyakandi shando nyanda ni nikara shai tasa dios kuchinyo saka kurando nyo lo nyande ni ye sa shiyo ta juan tañikani o putonindo xinindo ño'o ñaye'e yo'o chisana ñando yichi nyanda, ta yo inga nyanda kuin shai, ta ñakano ka nda yavi no to'on ñanika ta juan kuña yo'o sa chichiño ña sakuiso dios chi ñaka sandivi chiño yo'o kuña nda kuin xai chichiño ñaki sandivi sana kaxiña nondo'o ndiyi bai dios kuta ji. kasantibi ñakonera tami Dios ta taata tibiji kuinga tanda kuishai tandoo ontaa koni sondo ora, tani on basa shinindo dasa, kara tani on basa, naka ora, nimando sachi onshindo kandishando ji, ta tativi Dios ndi sakivi deni sakuando takavindo toon Dios ñanita na xina'a chixani sinindo ndito'on yo'o chinde'e ñando'o ñakutakundo xi'in dios ndi'i saa kivi ñavaxi ta mi'i to'on dios yo'o ku ñandakui'in xa'i tando'o oxindo kixindo no'i xa'a ñataxi kutaku ndino'ondo xi'in dios onvasandukui ñakasaka'nu nivi yi'i ta xini va'i ndasayo inindo'o Tashini vai o m a s a kivinindo shinindo Dios. j i i kishai shinda j i ji vai Dios. Tando o oshindo nakin vando a j i i Tana kisha ingata shinda sa kuitinda j i mira. t a n d o o nakin vando a tayo o. Tan oshindo kendo nyakoni Dios. Tasa o n g u c h i n y o kandishando j i i Sa chinti imindo disha s a n t i i n d o inindo. ñandukundo ndasa va'aku chiño kasaka'nundo xi'in ta'an mindo tanda lo'o omasa sandi'indo inindo ñandukundo ke'endo ñaxiniño'o xa'a ñakasaka'nu dios ndino'o mindo ta yi'i ontaxi kuachi xa'ando non dios sa'achi mi taxi sikuando ta moisés ku ta tataxi kuachi xa'ando non dios tando'o nda inindo ta Moisés ndakuira ka'ara ñava'a xa'ando no Dios tata Moisés ndixa ombasa ndakuira sa'a xa'ando sachi kuiya xina'a ta Moisés nitara to'on Dios xa'i ta ombasa kandixando to'on yo'o ta ndixa ndinoinindo kandixando to'on ñanita ta Moisés niku ta sa'a kuchiño kandixando yi'i ta ombasa kuchiñondo kandi shando tong yani ta ta Moises. Tasa, tasa kuchinyo kandi shando tong, nya kain shindo vitin, kache ta Jesus, shina.